Ora, boa noite e bem-vindos a mais uma atividade, mais um evento do Grupo de Comunicação de Ciência do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. O meu nome é Catarina Liotte, faço parte do Grupo de Comunicação de Ciência e juntamente com Elsa Moreira vamos ser as anfitriãs do, do evento desta noite. Temos também nos bastidores o Sérgio Pereira e a Tânia Cunha, que são um, são também uh, do Grupo de Comunicação de Ciência do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Ora, hoje é um dia especial, hoje comemora-se o Dia Internacional das Mulheres e Raparigas na Ciência. Este dia foi declarado em 2015 pelas Nações Unidas e uh, foi uh, declarado no, no, sentido de se promover mais a igualdade de género nas áreas STEM, portanto, na, na área da, da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática. O IA junta-se uh, às celebrações deste dia especial e uh, pretendemos uh, celebrar o papel das mulheres, o papel muitas vezes muito importante na ciência e muitas vezes não devidamente reconhecido. E também celebrar a ciência e celebrar a astronomia em particular e dando aqui um particular ênfase ao papel de várias mulheres que temos aqui hoje nesta sessão. Portanto, dar particular ênfase à contribuição delas também para a ciência. Ora, temos hoje connosco Teresa Lago, que é secretária-geral da União Astronómica Internacional, e temos também quatro investigadoras do IAR, a Catarina Lobo, a Margarida Cunha, a Gabriela Gili e a Lara Souza. Ora, vamos começar a nossa sessão com uma intervenção de Teresa Lago. Vamos depois ter uma conversa com as nossas quatro investigadoras, portanto, cerca de 20 minutos, e aqui fazemos também o convite a todos os que nos estão a observar a partir de casa para deixarem algumas questões no, no chat do YouTube, se assim o entenderem. E depois vamos ter um quiz, um quiz de 20 perguntas, uh, várias perguntas sobre astronomia e também com especial enfoque ao papel das mulheres em várias áreas da astronomia e da uh, exploração espacial. Vamos ter também prémios para os melhores deste quiz. Portanto, para os mais rápidos e que acertarem a mais perguntas, vamos ter, vamos entregar dois prémios poderão ser um voucher para o, portanto, um voucher de família para o planetário do Porto, ou então uma sessão uh, online de uh, planetário. E uh, vamos terminar a sessão por volta das uh, 10h30, mencionamos. Pronto, não me vou alongar muito mais, vou então apresentar a Teresa Lago, que vai fazer uma intervenção inicial. A Teresa é atualmente secretária-geral da União Astronómica Internacional e teve um papel muito importante no, um, no nascimento da astronomia em, em, Portugal, nos anos 80 do século passado, do século XX. Uh, eh, esteve envolvida na criação da primeira licenciatura em astronomia em Portugal, na Universidade do Porto, em 1983, uh, eh, e também esteve envolvida na criação do primeiro centro de astrofísica em Portugal, portanto, também na Universidade do Porto contribuiu para delinear o Plano Nacional para o Desenvolvimento da Astronomia em Portugal e também esteve envolvido na proposta de adesão ao Observatório Europeu do Sul, também conhecido como ESO, que é o consórcio que reúne o maior número de telescópios, os melhores telescópios terrestres no mundo. E, uh, e, do qual Portugal é membro desde 2020. Portanto, temos acesso a todos estes uh, telescópios que nos permitem fazer ciência de ponta atualmente. Eh, no, no, seu mandato para a IAU, portanto, ehm, eh, deu particular ênfase ao papel da inclusão, mas eu não vou falar mais e vou então passar a palavra a Teresa Lago. Teresa, força. Obrigada. Eh, obrigada, Catarina. Essa apresentação ao falar do século passado <laughs> deixa-me assim um pouco <laughs> incomodada, mas é, é a realidade. Olha, é, é um gosto participar nesta sessão e agradeço naturalmente o convite do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço que me dá esta oportunidade de vos falar do que gosto de fazer e da experiência que fui acumulando ao longo de alguns anos. Uh, por que decidir ter uma vida na ciência? Porque a ciência nos permite a busca de soluções, permite-nos fazer perguntas com ou sem resposta, e também um envolvimento intenso com questões como como são feitas as coisas e porque funcionam deste modo. É uma procura motivadora e não tem limites. E nesse aspecto, a astronomia é uma ciência ainda mais particular. Vemo-nos imersos num todo imenso de que somos parte. E é natural que, a seguir ao deslumbramento de olhar o céu numa noite escura, haja muitas perguntas e a tentativa de entender como serão os objetos que observamos no espaço. Onde estão localizados? Como é que se formaram? Como é que funcionam? E o mais emocionante é que, bem cedo, quando nos envolvemos no estudo e na investigação em astronomia, somos capazes de contribuir com respostas, com pequenas descobertas que se adicionam para um melhor entendimento do todo. É esse desafio que por vezes nos persegue e mantém alerta por tempo mais ou menos longo. E é o momento único da resposta às perguntas feitas que compensa todo o esforço e, e o trabalho investidos. Fazer ciência não é tarefa fácil. Envolve um enorme esforço, exige longo tempo de aprendizagem, partir pedra, para chegar ao âmago de questões realmente importantes e ainda não resolvidas, aventurar-se na criatividade de caminhos ainda não trilhados, falhar e recomeçar sem desistências. Fazer astronomia é estimulante sob muitos pontos de vista. Leva a outras paragens a locais exóticos onde a observação astronómica é feita com vantagem. A equipe, equipas mistas, onde o astrónomo, que é afinal o proponente da busca, tem de se apoiar num grupo multidisciplinar que lhe proporcione os meios para implementar essa busca. Naturalmente que a investigação em astronomia não tem nacionalidade, porque o espaço também a não tem. Os meios disponíveis para fazer astronomia, porém, são fortemente variáveis de país para país. Mas a colaboração e a partilha entre os astrónomos, em regra, ignora e contribui para ultrapassar essas diferenças. A própria União Astronómica Internacional, de que vos vou falar, é um exemplo. Com os seus cerca de 12 mil membros individuais, oriundos de 107 países, Apesar de apenas 82 desses países contribuírem financeiramente para a União, é exatamente a prova disso. Partilha e inclusão. São ainda estas as razões pela qual a União Astronómica Internacional criou quatro departamentos espalhados pelo mundo, onde a astronomia é usada como um instrumento para outros fins. O conhecido OAD, ou seja, a Astronomia para o Desenvolvimento, um departamento da União Astronómica, eh, a funcionar na cidade do Cabo e que é uma parceria com a National Research Foundation da África do Sul, cuja, cuja missão é usar a astronomia, os astrónomos e as suas competências e as próprias infraestruturas da astronomia como instrumentos para o desenvolvimento em cada país. E falo através da mobilização dos recursos humanos e financeiros necessários para concretizar não só os benefícios científicos e tecnológicos e culturais da astronomia, mas também em prol da sociedade em geral. Astronomia para a Educação, o segundo departamento, instalada em Heidelberg, é uma parceria da União Astronómica Internacional e da Sociedade Max Planck, e tem a missão de apoiar astrónomos profissionais e educadores em todo o mundo no uso da astronomia para o ensino e educação em ciência, em tecnologia, em engenharia e em matemática, desde a escola primária ao ensino secundário. Por sua vez, o outro departamento, Astronomia para o Público, a funcionar em Tóquio, é uma parceria entre a União Astronómica Internacional e o Observatório Nacional do Japão, que tem por missão envolver o público em geral na astronomia, facilitar o acesso à informação astronómica e a partilha do conhecimento nessa área científica, mas agora a um nível muito mais alargado. Finalmente, Formação de Jovens Astrónomos, o quarto departamento, é uma parceria da União Astronómica Internacional com a Academia Norueguesa das Ciências e Letras, em Oslo, cuja missão principal é a organização de escolas internacionais de astronomia para jovens astrónomos. Estas escolas, que constituem o Programa Educacional da União Astronómica Internacional a nível universitário, têm lugar em regiões no mundo onde os alunos têm menos oportunidades de exposição direta a toda a extensão da astrofísica atual, com recurso a um corpo docente internacional, voluntário, membro da União Astronómica Internacional, é feita a formação em tópicos de astronomia selecionadas através de seminários, exercícios, aulas e observações eu vou concluir com algumas notas pessoais. O que vos digo, muito sinceramente, é que não hesitem se a vossa curiosidade, se o vosso anseio por respostas vos empurrar para a ciência, para a astronomia em particular. Não hesitem um momento. Não vão conseguir ganhar dinheiro. Irão certamente encontrar sobressaltos de carreira mas o gozo proporcionado pela vossa investigação, pelas vossas descobertas, não tem preço. Procure viver uma vida plena, como ser humano completo, mas não abdiquem disto. Afinal, é isto quando a descoberta vos proporcionar uma resposta. E terminei. Ora, muito obrigada. obrigada. <laughs> Foram belas palavras, muito obrigada. E uh, todos nós sabemos que tem um percurso fenomenal na astronomia. Não é? Uh, uh, se, entretanto, durante a sessão quiser partilhar mais coisas connosco, esteja sempre à vontade, não é? A experiência fala mais alto nestas situações e todos temos muito a aprender, pelo menos no percurso da astronomia, com a professora. Portanto, muito obrigada. Tive o prazer tê-la como minha professora na faculdade e vou guardar esse bocadinho sempre para mim. Uh, entretanto, vamos então falar com as nossas investigadoras do IA. Uh, ah, são todas uh, investigadoras no Instituto de Astrofísica já há algum tempo, é? todas de áreas diferentes. Temos uma na área da, da cosmologia, uma na área das estrelas, uma na área das galáxias e uma na área das... peço desculpa, So, temos duas... Ah, e mandar os exoplanetas, né? Uh, então, são, faltavam os exoplanetas. Uh, estava a confundir qual era a área que nos faltava. Muito bem, então já podem eh, fazer unmute aos vossos áudios. Uh, tenho aqui algumas perguntas que nos surgiram através da nossa iniciativa no Instagram do Instituto. Uh, no entanto, queria que começassem só por dar uma pequena descrição uh, sobre vocês e o que é que trabalham, o que é que investigam, ou talvez o que gostam mais na vossa área ou a que é que se dedicam. Fica um bocadinho ao vosso critério também, tá dar algumas pequenas palavras sobre também uh, o vosso percurso na astronomia. Quem quiser, já que a Margarida tem o microfone uh, ligado, podemos começar então com a Margarida. Certo. <laughs> Antes de mais, obrigada a Elsa e Catarina pelo convite para estar aqui hoje e obrigada a quem nos está a ouvir pelo vosso interesse eu, eu trabalho só astrofísica estelar eh, e, em particular, eh, sou fascinada por aquilo que são as ondas que se propagam no interior das estrelas. As estrelas eh, vibram um bocadinho como os tremores de terra que conhecemos na Terra, mas fazem-no de uma forma contínua. E essas vibrações conseguem ser utilizadas, podemos utilizá-las para conhecer o interior das estrelas, portanto conseguimos de alguma forma eh, ver aquilo que seria invisível à partida, não é? Porque está para lá da superfície opaca da estrela, um, da mesma forma que eh, os geofísicos utilizam também as, as, os, os tremores de terra para conhecer um bocadinho mais sobre o interior do, da Terra. Eh, com a, com o fascínio adicional que estamos a fazer o facto para estrelas uh, muito distantes. E, portanto, é, é, essencialmente isso que eu faço. Um, pronto, <laughs> passando às outras talvez. Muito bem, podemos então seguir para a Lara, por exemplo. Olá, olá a todos. Eu eh, sou Lara, investigo cosmologia e eh, uma das coisas que mais me interessa é o que aconteceu na, no início da vida do Universo. Uh, já devem ter ouvido que o Universo está à expansão desde o momento inicial, o Big Bang. Isso quer dizer que ele, no início da sua vida, era muito quente e muito denso. Era tão quente e tão denso que não havia átomos uh, e, e, nem moléculas e era uma espécie de sopa de partículas e, e, a, e a sua evolução era essencialmente determinada pela física das partículas. E uh, perceber o que aconteceu nessa altura pode-nos ajudar a perceber a, é a, física fundamental, ela própria. Contudo, uh, nós não conseguimos ver nenhuma luz diretamente uh, do universo primordial e, portanto, temos de usar outras outras formas para o estudar. Recentemente surgiu uma, que são as ondas gravitacionais, que nos podem chegar desde o início da vida do universo, só que em vez de vê-lo, nós podemos ouvi-lo, uh, e tem sido a isso que me tenho dedicado ehm, nos últimos tempos, a tentar ouvir os sinais de, uh, eh, origem, que tiveram origem no início da vida do universo. Muito bem. Catarina? Catarina Olá, boa noite a todos. Uh, obrigada também pelo convite e obrigada a quem nos está a ouvir. Uh, eu trabalho em galáxias, portanto, o, o, que faço é tentar perceber um bocadinho a evolução das galáxias, principalmente em, em ambientes densos. Portanto, nós sabemos hoje que a maior parte das galáxias não está isolada, tem galáxias companheiras ao pé, como a nossa, a Via Láctea, ou seja, estão em grupos ou aglomerados, ou se quiserem, em enxames de galáxias. E hum, são sim como, como famílias, e tal como as famílias, isso afeta a vida das próprias galáxias. Portanto, o, o que eu estudo são os processos físicos que condicionam a evolução das galáxias nesses ambientes mais densos, tentando perceber uh, como é que isso afeta o, o seu conteúdo, a sua capacidade de formar estrelas, a sua forma, as alterações da sua forma, da sua, da sua luz, que está relacionado com o tipo de estrelas que tem, um, e tentar perceber quais são os processos físicos que levam a isso. Nem sempre é muito fácil, temos que procurar evidências observacionais, comparar com modelos, etc. Um, mas, de facto, acho que é uma área fascinante. Obrigada. Sem dúvida. Pronto, e agora temos a Gabriela. Boa noite a todos, obrigada pelo convite, pela iniciativa que fazem todos os anos uh, no Dia Internacional das Mulheres da Rapariga na, na Ciência. Pronto, eu trabalho na área de ciências planetárias, em particular na, nos planetas do Sistema Solar, porque também no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço temos uh, um grupo que trabalha exoplanetas, também outro grupo nos planetas do Sistema Solar, e uh, o que eu gosto, gosto de fazer, gosto das atmosferas, dos planetas tipo terrestres, por exemplo, Vênus, Marte, são os planetas tipo Terra, e trabalho com modelos, como estava a dizer agora a Catarina, os modelos são muito importantes porque permitem fazer uh, comparações, permitem ter, interpretar uh, as observações. Então, o modelo o que é realmente é um, um conjunto de programa de ordenador que contém as equações físicas, as eh, equações da dinâmica do fluido e que permite representar o estado da atmosfera em cada ponto do espaço. E a importância que tem, por exemplo, com os modelos podemos estudar o passado e o futuro da atmosfera do, do, dos planetas, e é muito interessantíssimo. E, agora, para completar, também estes modelos que são realmente um, hum, foram desenvolvidos para a Terra, podemos aplicar para os exoplanetas. E isso é também o que estamos a fazer hoje em dia. Se bem que é um bocadinho mais difícil estudar as atmosferas nos planetas que estão fora do nosso exatamente próprio sistema. Exatamente, porque não, é? não temos dados. Exatamente, Exato. exatamente. Muito bem. Queria então só lembrar as pessoas que nos estão a acompanhar que se quiserem deixar algumas questões para as nossas investigadoras podem fazê-lo através do chat do YouTube. Entretanto, eu tenho aqui uh, duas perguntas, vou começar então, elas são assim mais relacionadas com uh, o facto de sermos mulheres e de trabalharmos em ciência uh, e a primeira pergunta é exatamente sobre oportunidades de emprego. Se já alguma de vocês sentiu que pelo facto de ser mulher perdeu alguma oportunidade de emprego ou eh, não, eh, não sentiu que, que aquela oportunidade seria para si por ser mulher? Não são assim mais relacionadas com... Eh, Alguém quiser responder? Estamos só a ter aqui um bocadinho de interferência com o som, mas não há problema. Alguém já sentiu alguma coisa desse género? Eu posso começar, mas também podem acrescentar as outras. Da minha parte, não. Não tive nenhuma ocasião de de me sentir discriminada por ser mulher. Um, agora, ah, nos últimos anos estão a ter muito cuidado a nível de, de, de seleção, de ter, ah, em ter, ah, como dizer, igualdade uma, de igualdade de si, uma percentagem de mulheres e homens, porque somos, somos poucas, de verdade, há poucas uhum. mulheres na ciência, essa é uma realidade. Então, nesse sentido, não sei, não sei se é uma época, se é, até agora não, não, senti, não me senti discriminada, mas é verdade que ah, hoje em dia se calhar se dá mais importância uh, ao facto de ser mulheres para tentar um, completar aquilo que se chama, não sei como existe em português, aquela... as, as, cotas. As cotas, <laughs> exatamente, as cotas, né? exatamente, sim. Mas discriminação não, não nunca, Sim, então a tendência agora hoje em dia né, é, é, se calhar até o contrário, é não perder oportunidades, mas até Exatamente. se calhar ter mais oportunidades por serem mais ah, Exa dedicadas. Dizer uma coisa é que nós, quando conseguimos um emprego, somos sujeitos a um concurso e etc. E o concurso tem um júri, e o júri vai-nos avaliar com base nos preconceitos que ele próprio tem. Portanto, isto é uma coisa que não conseguimos de facto dizer. E as mulheres são subrepresentadas nesses júris também, em é geral. É, exatamente, exatamente se posso, se posso também partilhar a minha experiência, eu certamente que ao longo de, dos anos e já, já trabalho, acho que já estou nisto há quase há 25 anos, talvez, portanto já com alguma experiência, uh, não, não senti uh, qualquer tipo de discriminação. Aquilo, quer dizer, que seja uh, visível, uma pessoa nunca sabe, como estava a Lara a dizer, não é? De facto é um problema, o, o facto das gerações anteriores às nossas, a representação das mulheres ser, ser menor e, e, pronto, as pessoas às vezes discriminam sem eh, sem ser, sem ser intencionalmente, não é? Portanto, isso é impossível dizer. Eu acho que hoje em dia, quando se fala de emprego na astronomia, pronto, há outras questões mais fundamentais que têm a ver com a dificuldade de arranjar um emprego, não só na astronomia, nas ciências em geral, que, que se calhar sobrepõe a essa questão, não é? Ah, agora, aquilo que eu já senti, que é engraçado sentir, é que já tive em, em diversas reuniões ah, em que, hoje menos, mas no passado mais, em que praticamente não havia mulheres. E, é uma, e, e, e apesar de eu nunca, nunca me ter deixado afetar demasiado por isso, às vezes uma pessoa sente-se um bocadinho oprimida, porque olha à volta, eh, em particular quando eh, temos reuniões que envolvem também mais a parte de engenharia e assim, eh, na parte, por exemplo, estou a pensar na ESA, efetivamente às vezes estamos no meio de um grupo em que são umas dezenas largas de pessoas e, e, e há poucas mulheres porque a história assim o ditou, não é? Não é porque necessariamente hoje em dia existe essa discriminação, certamente da forma ativa, acho que hoje em dia é, é, pouco frequente, mas, eh, mas continua a existir um bocadinho essa sensação, às vezes, em certas situações, de nós somos a minoria e acho, pode, eh, pode afetar eh, pode fazer as pessoas sentirem-se menos seguras, por exemplo, etc. Hum, acho que é Sim, eu, eu, eu, também acho que eu, eu, nunca fui, nunca senti essa discriminação, um, mas contrariamente à Margarida, acho que ainda estamos muito subrepresentadas, não é às vezes, é, acho que sempre. Uh, mas eu acho que começa a haver uma alteração de mentalidade e mesmo de vontade, porque eu vejo muitas alunas agora eh, nomeadamente no curso de Física e de Engenharia Física. Portanto, eu acho que isto demora tempo, mas acho que está a mudar. Era exatamente isso que eu ia, que eu ia dizer, é que é uma evolução, é uma evolução muito lenta e, e que vai levar o seu tempo. Por exemplo, na União Astronómica Internacional, nós estamos sempre muito atentos eh, a equilíbrios, eh, a gender balance, e, no entanto, obviamente, o número de mulheres membros da União Astronómica Internacional, com exceção dos membros mais jovens, dos junior members, eh, é muito menor do que o dos homens. Portanto, é muito difícil conseguir, às vezes, manter esses equilíbrios. Portanto, há uma, uma espécie de, de cauda que se vai prolongar durante algum tempo. Sim, acho que este, este benefício que às vezes há para manter as cotas eh, no feminino, não é? Uh, em algumas, eh, alguns projetos e algumas candidaturas, acho que também tem a ver com tentar inverter a tendência do passado, não é? os homens sempre tiveram uma dominância na área das ciências e para tentar Uh, acelerar este processo de evolução, não é? Que as mulheres vão chegando cada vez mais a estas áreas. Acho que este, às vezes eles impõem um certo uh, número de, de, de, de, mulheres ou de raparigas que tenham de ser eh, candidatas ou que vão ser aceitos é? para tentar inverter esta tendência. Mas esperemos que continuem a chegar muitas <laughs> jovens uh, aos cursos de, de, de STEM, é? e principalmente na área da astronomia e na física, uh, que são bem necessárias. Devo só dizer uma coisa, é que essas cotas chateiam muitos homens, pelo menos na minha área, que tem ainda menos <laughs> mulheres que o resto da astronomia, há quase uma certa revolta, portanto, essas mulheres, estás a falar em benefício, mas elas também são atiradas um bocado à fogueira. Essas são escolas... Não, sim, claro, mas algumas mulheres, a começar por mim, <laughs> mas acho que não vale a entrar por aí, precisamente pela questão da dificuldade em distinguir um, o mérito, ou seja, pelo risco que corremos de as pessoas, quando conseguimos alguma coisa por mérito, hum, pensarem no background que ah, uhum. ela aconteceu porque é mulher. E eu acho que isso Sim. acaba contraproducente. Eu percebo que é uma situação que é um, um muito complicado e, e não, não, não tenho forma nenhuma ideia de, de, de, ter a resposta para ele, mas as cotas também chateiam algumas mulheres, eu inclusive. Ah, Deixa-me fazer uma coisa, é, é talvez que não falamos, que é eh, eh, nesta evolução lenta que estavam a falar, que é uma evolução de facto bastante lenta, eh, há uma, outra, há uma outra questão que eu acho que está a mudar e que vai ajudar também a essa mudança, que é a questão eh, da maternidade. Eu acho que hoje em dia eu olho para a geração a seguir à minha e eu vejo os pais, pais homens, <laughs> participarem na, na, na, na paternidade com os filhos quase a um nível, muitos pelo menos já, ao mesmo nível que as mães. E eu acho que esse, essa mudança na sociedade eh, vai ter um impacto grande também aqui, porque uma das coisas que se verifica eh, é que, apesar de haver muito mais eh, mulheres, muito mais raparigas a irem para os cursos de ciência, depois muitas vezes acabam por não conseguir seguir uma carreira científica, porque quando chegam à idade de ter os pós-docs, em que, ou os primeiros contratos de investigação, em que é preciso ser muito competitivo, essa idade coincide com a idade em que elas pela natureza, têm, se querem ter, construir uma família, têm que constituir essa família. E, portanto, é, é, é, o papel ativo do pai eh, eh, face aos filhos na sociedade, que hoje está a mudar claramente, clarissimamente, eh, nessa partilha, na educação dos filhos, eu acho que vai ser fundamental para que as mulheres consigam ter sucesso na ciência. Parece. Muito bem, é assim é nesta linha, aproveito, desculpa Gabriela, mas é vamos já introduzir aqui esta parte da vida pessoal, que é uma das questões que também está a surgir no YouTube e também está, surgiu uh, no nosso Instagram, uh, é que como é que a carreira na ciência influencia a vida pessoal de uma mulher, é? Quais são as influências ou as escolhas que uma pessoa tem de fazer ao longo da sua vida uh, num, num tipo de carreira como esta. Podes continuar, Gabriela? Sim, sim, O que estava a dizer que o que, é, o que a Margarida está a dizer é importantíssimo, efetivamente. O, o problema um, é um problema que já bastante conhecido, não é na base, não é na... Uh, porque, quer dizer, os estudantes de, de, de, física, pelo menos quando eu comecei, era mais ou menos 50-50. Hoje em dia, o número de estudantes é mais ou menos o mesmo, mais ou menos. O problema é depois, eh, seja, ao largo da, da, da profissão, não? É? quando depois do primeiro, segundo, terceiro pós-doc, e quando, e quando acontece aquele que chamam o efeito uh, Effect, que é a tendência começa a, a, a, se invertir, não é? Há mais homens que mulheres. Mas o começo, no, no, no começo da, da carreira de uhum. ciência, não é assim, não é bem assim. Então, é, encorajar um bocadinho as raparigas a continuar <laughs> e não, não deixar-se uh, afetar muito pelas dificuldades, se calhar, ou, ou a questão da maternidade que a Margarida estava a dizer é, é uhum. um fator também importante. Espero que no futuro, como se, se é verdade assim que é, os pais vão ter mais uh, eh, trabalham também nas relações com os filhos, isso possa ajudar a, a invertir outra vez a, a tendência. Mas a instabilidade financeira da, da, da carreira científica também uh, leva a isso, acho. Não é, só, não é só isso, é o facto de não ser uma coisa segura uh, mas é, contratos é, é, de curta duração. Mas, mas isso não é a causa principal, porque essa instabilidade não é apenas para as para as, as mulheres, é para as mulheres e para os homens, é para os cientistas mais novos particularmente. E, portanto, eu concordo com a Margarida, eu diria que o fator essencial para permitir, digamos, uma carreira normal, tanto pessoalmente como cientificamente, é o parceiro que se tem e a, e a parceria que se estabelece. É absolutamente essencial. Sim, mas sem estabilidade financeira também não podem ter filhos e não tendo estabilidade financeira não, também. Isso afeta ambos, isso afeta ambos, não, não é isso que diferencia, na minha opinião. Exato. É, é uma questão eh, bastante relevante, não é? Mas eu, se calhar, eh, para puxar mais, mais mulheres para a ciência tem de haver remodelações a nível de, de direitos nos contratos e mais contratos e mais estabilidade, se calhar, eh, para continuar a haver esta progressiva mudança é? do número de mulheres na ciência. E depois elas eventualmente não desistirem eh, da sua carreira a meio, não é? Depois de um primeiro pós-doc, eh, que eu acho que provavelmente também vem da estabilidade. Eu acho que é uma mistura dos dois. É uma mistura de, das mulheres chegarem a uma altura da sua vida e que querem desenvolver outras partes não é, pessoais da sua vida, eh, e é também das partes desta estabilidade que pode ser eh, um fator importante no desenvolvimento de, de família. É? Muito bem, temos aqui eh, uma escola que também perguntou sobre o impacto Escola Secundária da Amadora, que está, está-nos a ver, uh, eles uh, perguntaram-nos qual é que era o impacto, então, da vida pessoal, uh, por causa de seguir uma carreira na ciência, que já espero que tenha sido respondida. Uh, também perguntou aqui se já alguma vez foram discriminadas mesmo nas posições em que têm agora, sem ser na parte da oportunidade de emprego, já sofreram alguma, parte, alguma discriminação por serem mulheres uh, em algum momento das vossas carreiras. Falamos da parte de, às vezes, nas reuniões, sentirem um bocadinho uh, oprimidas não, não no sentido talvez literal, mas pelo facto de serem as únicas mulheres, uh, ser um bocadinho mais difícil às vezes expressarmos ou termos uma voz no meio de tantas vozes masculinas, mas uh, não sei se já alguma vez sentiram, alguma de vocês já sentiu alguma discriminação? Eu acho que essa discriminação uh, já não existe, digamos, diretamente numa, numa, por exemplo, numa reunião ou algo do género eh, já houve, já houve, eh, digamos, eu lembro-me quando comecei a minha carreira como assistente, o, como professor auxiliar, eh, digamos, eu era convidada a estar calada até falar no, e só falava no fim, o que não era uma coisa que eu aceitasse, a maior parte das vezes eu saía da sala nas reuniões, mas isso foi há muitos anos. Eu suponho que agora isso já não, já não existe. Pois, uh, assim. É uma evolução. Posso discordar. <laughs> Já sofri algumas situações, mas uh, que não têm a ver prática, particularmente com a investigação, mas uh, com a, na divulgação das ciências. Às uhum. vezes há um bocadinho mais disparidade, talvez. Ou as pessoas levam mais a sério quando está um homem a falar do quando está uma mulher a falar. E uh, eu já é presenciei várias situações e é isso que temos de mudar, não é isso que temos de tentar mudar, temos de nos manter firmes e de ter a nossa posição e nos fazermos ouvir e mostrar que as mulheres na ciência têm todas e mais algumas qualidades que, que os homens podem ter, não é? Eh, é, é assim, Elsa, deixa-me só dizer, eu acho que, eh, pronto, independentemente da experiência pessoal de cada um, eu acho que às vezes também há alguma dificuldade, ou pelo menos eu sinto alguma dificuldade em eh, distinguir aquilo que poderia ser de facto uma discriminação intencional, ou simplesmente um falta, um pouco, uma falta da vontade. Ou seja, tu podes ter situações também em que porque os, tá, os homens estão habituados a estar mais, ser um meio mais masculino, em situações em, em que esse é o caso, eh, estão mais habituados a falar para outros homens e se calhar por causa disso, quando falam para uma mulher ou quando estão a ouvir uma mulher, também eles sentem, eh, se sentem menos à vontade, isso transparece e pode parecer, às vezes, discriminação. Já me aconteceu uhum. situações em que ter clara sensação que estarem três homens e eu, de que efetivamente os, eles se entendiam melhor entre eles, no sentido de se ouvirem mais, do que me ouvirem a mim, mas eu quero acreditar que a razão é essa também, e não propriamente o acharem que aquilo que eu digo é menos válido. Portanto, há um conjunto, o que eu acho é que as coisas mudaram e hoje em dia estão bastante melhores, não quero dizer, haverá certamente muita discriminação, e estamos a falar, obviamente, estamos a falar da nossa experiência, que é uma experiência essencialmente europeia, não é? Eh, obviamente, se pensarmos no mundo como um todo, a situação será completamente distinta, é preciso não esquecer isso, mas, mas do ponto de vista da experiência que nós temos, eu acho que, de facto, hoje em dia, a situação é uma situação situação Depois há um conjunto de, que tem a ver com as nossas próprias fragilidades, com as nossas, o nosso próprio sentimento de se calhar eh, eh, eu não, não, pronto, não me vão ouvir e quando já se parte desse, desse patamar, depois às tantas mais facilmente uma pessoa se sente menos ouvida, eh, haverá situações também que facto há o desconforto, o desconforto do outro lado porque não estão tão habituados a falar com mulheres e tudo isso de facto demora tempo a passar. eu acho que é, é uma questão... Exato. Mas acho que pontualmente todos encontramos cientistas que discriminam mulheres. Claro, é evidente, pontualmente, mas, <laughs> mas, eh, mas, também já encontrei cientistas mulheres que, Exato. que de alguma não é forma... Não é só cientistas homens. Sim, eu é é disse cientistas, não são só cientistas homens. Dos homens quer dizer, eu acho que estamos a um nível uhum. em que já, já há erro de ambos os lados, não no mesmo sentido, se calhar não no sentido de discriminação, discriminação, mas no sentido de discriminação e interpretação exagerada sobre aquilo que será a intenção do outro lado, quer dizer, já, eh, não sei, eu falo da minha experiência, <laughs> não sei. É Sim, às vezes, às vezes o problema é que esta, este tipo de discriminação na ciência e nas áreas de ciência e de engenharia às vezes podem nem vir de, do outro lado, não é? Pode vir do mesmo lado em que nós estamos. E claro. isso aí é que torna ainda mais preocupante claro. um, eh, o futuro das mulheres na, nas ciências. Para mim. <laughs> Também é uma opinião muito pessoal. <laughs> independentemente disso, eu acho que há estudos sobre o assunto, não é? Há estudos sim, sim, claro. que, eh, que, mostram que efetivamente a discriminação ainda existe. Lembro-me de estudos, já não, não sei dizer exatamente quais, mas lembro-me de discutir com, com colegas e mostrarem estudos que têm a ver, por exemplo, com referi anónimo, eh, eh, eh, sem, sem trocando nomes, por exemplo, femininos por nomes masculinos, eh, para, para fazer esse tipo de avaliação, se há ou não, efetivamente, discriminação ainda. E os estudos mostram mostram que ainda haverá, portanto, eu não estou a dizer que ela não existe, nós estamos a falar do ponto de vista pessoal da nossa experiência, não é? Sim, sim, claro, claro. Eu aqui aproveitava para pegar aqui também numa, numa pergunta que surgiu no YouTube, uh, se quando escolheram o vosso percurso académico, se, se pensaram nele como sendo mulheres, por um lado, se acharam que, que, isso iria ser um obstáculo no futuro e também se acham que, como mulheres, podem dar um contributo diferente dos homens à ciência? Não queria é falar outra coisa. Se aventura. <laughs> Alguém pensou no assunto quando decidiu ser astrofísica e pensou, ah, se calhar sou mulher, se calhar vai ser difícil para mim. Eu posso começar, se calhar. <laughs> Eh, devo dizer que isso nunca me passou pela cabeça. <laughs> Eh, acho que é uma questão, não sei, para mim é estranho colocar-se essa questão se porque sou mulher vou fazer isto ou vou fazer aquilo, é, é mesmo esquisito, mas se calhar tem a ver com a minha educação e com, eh, com os valores que me foram passados, portanto pode vir daí. Um, relativamente, já me esqueci do, do resto. Isso poderia ser um obstáculo. ah, isso poderia ser um obstáculo. Pronto, como não me passou pela cabeça, se calhar não, não, se, me, não se me depararam também ou não se me afiguraram quais seriam os obstáculos que teria que atravessar. Um, portanto, de facto, é um ponto de vista assim um bocadinho limitado, mas eh, de facto nunca pensei nisso e, e, e devo dizer que depois não senti, nunca senti, mas eh, posso ter tido sorte, eu acho que sempre tive uma sorte fantástica, portanto pode, pode ter ido por aí, não sei. E se calhar a experiência das colegas é diferente. Também não. Eu não pensei nisso, mas sim que alguns eh, da, minha família se disseram alguma vez, ah, mas essa é uma carreira de homens, por, por, por, por os estereótipos de, de, de que na investigação, na astrofísica, são homens, então eu, eu não pensei, eu quando decidi fazer, não, não pensei num, de tudo, que uhum. poderia ser um obstáculo, uhum. mas uh, essa visão de que é a carreira, que é mais homens que mulheres, já foi dita, dita pela família, então foi lá uhum. que eu comecei, ah, mas então, pois sim. Mas depois, uh, em geral, para responder à tua segunda pergunta, acho que em tudo a diversidade, ehm, seja mulheres, homens, eh, qualquer tipo de diversidade enriquece sempre, sempre, uhum. independentemente seja homem ou mulher, é, é isso que faz uh, uma grande diferença, acho eu. Sim, sim. Uh, outra questão também que tem surgido aqui é, é um pouco, um, ehm, portanto, temos aqui nomeadamente para a cosmologia, temos gente interessada na cosmologia e, uh, portanto, como seguir uh, Cosmologia em Portugal, qual o percurso académico. Eu aqui estendo uh, a todas, portanto, se alguém quiser ser astrofísico ou astrofísica, como, uh, qual o percurso a seguir? Eu fiz uma licenciatura que já não existe, que é a licenciatura em Astronomia, mas agora seguiria uma licenciatura em Física uh, e depois tirei um mestrado em Física e fiz doutoramento em física. Mas a, a cosmologia está precisamente no meio entre, entre... Há quem diga que é astronomia, há quem diga que é física e há quem diga que não é nenhum dos dois. Às vezes ninguém a quer, outras vezes toda a gente a quer. Uh, mas uh, o percurso é mais ou menos este, é tirar um curso da, astronomia, de física. O essencial é ter as bases da, da física eh, em geral para qualquer área da astronomia, creio. Aqui no, na Universidade do Porto um, havia a licenciatura em Astronomia, Sim. que já não existe, não é? Entretanto foi extinta, eh, que ainda chegamos a tirar, não é? <laughs> e eh, agora existe a licenciatura em Física e que depois é, é selecionado um perfil em Astrofísica é mesmo Sim. durante a licenciatura. Uh, portanto, mas também em Lisboa há a licenciatura em Física e depois mestrado e doutoramento na área da Astronomia ou na área da Física, não é? Existem ambos. Temos aqui também umas questões relativamente a como é que souberam que era a ciência que, era a ciência que queriam seguir e também se houve, o que é que vos serviu de inspiração, se houve alguma, alguma pessoa em particular que vos serviu de inspiração para, para seguirem a carreira que acabaram por seguir. Uh, não sei. Catarina, tens alguma... Tiveste alguém que te inspirasse? Vou testuar porque vou dizer que foi um homem e isso não vai cair bem. Eu disse. <laughs> Pronto, eu, eu, de facto fiquei maravilhada com, com o programa Cosmos, ainda, ainda feito pelo Carl Sagan. Eh, aquilo era, bom, não vou dizer o ponto alto da semana, mas era o fim de semana, já não lembro se sábado ou domingo, e eu gostava mesmo daquele programa, aquilo era uma excitação até, até chegar a hora, e depois no final eu ficava assim, eh, um misto de eh, que pena acabou, queria mais, eh, passou-me pela cabeça também que pena nunca vou fazer isto, mas isso não era por ser mulher, tinha a ver com, eh, na altura em Portugal havia pouquíssimos astrónomos, eu acho que havia pai. talvez a professora Teresa Lago e mais duas pessoas que parcialmente trabalhavam em astrofísica, e eu achava que era assim uma coisa, nunca tinha conhecido nenhum astrónomo pessoalmente, nem, não era assim uma profissão comum, portanto achava que nunca. Portanto, de facto, foi, foi aí, foi aí que o bichinho começou a mexer. E se fazemos estas atividades para que mais e mais gente, e raparigas neste caso, também achem que isto é uma profissão comum e que, toda a gente pode seguir. Um, não sei, Margarida, queres acrescentar alguém? Agora é muito mais. Sim, sim. Sem dúvida. Eu, eu, Quer dizer, eu acho que nunca tive dúvidas que queria seguir ciências, apesar de sempre ter gostado de muita coisa diferente, das artes a, a tudo mais. Mas, de facto, a, a curiosidade para perceber as coisas, um, dar resposta ao desconhecido de alguma forma, sempre esteve presente. E, portanto, eu acho que nunca tive grandes dúvidas desde muito, muito <laughs> nova de que, queria, de que queria ser cientista. Eh, a astronomia apareceu um bocadinho por acaso, inicialmente. Eu, eu na altura, o curso chamava-se Física Matemática Aplicada, ramo Astronomia. O que, de facto, me chamou a atenção foi a Física a Matemática Aplicada, portanto, era a licenciatura interdisciplinar em Física Matemática Aplicada, porque a Física e a Matemática eram, de facto, as disciplinas que mais me fascinavam. Portanto, eu pensei, nem, nem pensei duas vezes, que é isto está é o curso que eu quero, eu gosto de Física e Matemática, é isto que vou seguir. Um, ehm, tive a oportunidade de, de ter algumas disciplinas da astrofísica na altura que confesso <laughs> me decepcionaram bastante. Portanto, eu acabei o curso uh, a dizer eu quero ser física, não quero ser astrofísica. Portanto, tirei completamente a ideia, da ideia de ser astrofísica, fascinou muito mais a mecânica quântica, a física estatística, do que as cadeiras de astronomia. E, pronto, e quando fui para, para a Inglaterra, eh, fiz uma pós-graduação inicialmente, em que decidi fazer dinâmica de fluidos, portanto tinha tudo, tudo, tudo que era disciplinas de dinâmica de fluidos, e entre elas havia uma que era dinâmica de fluidos aplicada à astrofísica. Pronto, calhou de eu ter uma, um, um homem, mais uma vez, um professor uh, absolutamente extraordinário, que me deu essa cadeira, e, e, com quem eu decidi que queria trabalhar. E, portanto, eu acabei por voltar à astrofísica por decidir que queria eh, fazer o doutoramento com aquela pessoa, que, de facto, era um físico absolutamente extraordinário, e astrofísico, calhava de ser astrofísico. Portanto, eh, foi um bocadinho por acaso a astronomia. A ciência não, a ciência, mas lá está, mostra um bocadinho também no meu caso o poder de influência que às vezes eh, seja, eh, eu também adorei o Cosmos, como, como dizia a Catarina, também me marcou, mas, mas seja um, um, programa, seja uma pessoa que nós conhecemos, um professor que nós conhecemos, etc., o poder que uma pessoa pode ter uh, influenciar as nossas vidas e o que nós queremos fazer. É engraçado. Obrigada. Ah, eu, se calhar, ah, encerrava aqui a parte da, da conversa com uma última pergunta, que é ah, se têm um, um, grande objetivo, alguma coisa que gostassem de alcançar nas vossas carreiras, assim, um objetivo definido, ou alguma coisa que gostassem de, de descobrir, alguma grande descoberta que gostavam de, fazer. Uh, Gabriela. É uma pergunta difícil. Uh, não tenho tanta ambição. Não. <laughs> Seja assim, mas não. Porque a ciência acho que é como passos pequenos, cada, cada vez passos pequenos, e não é quando fazemos descobrimento, não somos sozinhos em fazer um descobrimento, estou uma equipa atrás que faz. Então, cada vez que faço, que aprendo uma coisa nova, eh, faço um pequeno, para mim, pequeno descobrimento, eh, sinto que é parte de, de, de, não é? De parte da, da, da equipa, parte do esforço de pessoas que antes, de, por exemplo, com os modelos, o modelo que eu utilizo é um modelo muito complexo, muito sofisticado, mas que é o trabalho anterior de muitas outras pessoas. Então, não sei, não tenho assim uma ambição, hum, sei lá, não, não tenho que pensar, <laughs> ok, mas e a Lara? Lara, eu estou completamente de acordo com a, com a Gabriela, <laughs> basicamente. uh, <laughs> e acho que, no fundo, a minha ambição é desfrutar do processo mais do que descobrir alguma coisa. Não, uh, acho que é isso. E que é, já é um bom, e já é muito bom. Não sei, Margarida Catarina, tem alguma coisa que gostassem de, de descobrir É sim, eu, eu, eh, um bocadinho na linha do que disse a Lara agora, eu, eu, eu, eu poria a pergunta ao contrário. Uh, o que é que me dá mais prazer okay? quando faço investigação? O que me dá mais prazer é ter uma questão a que quero responder e conseguir respondê-la. O momento da descoberta de, é isto, é isto que explica este fenómeno, e esse é o momento de êxtase, Pode ser um fenómeno simples, não tem que ser uma coisa fantástica que vai dar o <laughs> prémio Nobel, pode ser uma pergunta simples, se calhar que outras pessoas já responderam no passado. Mas, e que eu não sei, não é? Porque nem sempre uma pessoa está a par de tudo que já foi feito, mas o ter um problema nas mãos e de repente fazer-se luz, conseguir respondê-lo, é uma sensação absolutamente extraordinária. E eu acho que é isso que eu procuro, acima de tudo, mais do que fazer uma grande descoberta, Hum, em qualquer área da astrofísica. Concordo totalmente. É, é mesmo é o que eu queria dizer. <laughs> totalmente. Não, acho que tocaram, tocaram aí vários aspectos importantes, não é? Uma que a gente, quando pensa em ciência, pensa no Prémio Nobel e, na verdade, é, é, é, o suor de muita gente, não é? Que fez pequeninos passinhos para se saber este grande todo que se sabe, se sabe agora, não é? Depois é a parte de desfrutar do, da jornada e muitas vezes é um desafio pessoal, não é? é puramente pessoal, nós percebermos e passarmos para o, para o passo seguinte, concordo plenamente. Não sei, Catarina, ias acrescentar mais qualquer coisa? Não, acho que foi tudo dito, de facto. <laughs> Concordo. E pronto, acho que com esta mensagem podemos, se calhar, passar então para o nosso quiz e vamos testar aqui os conhecimentos dos nossos participantes sobre, sobre a astronomia, sobre a história da astronomia e sobre o papel das mulheres na astronomia. Ora, eu vou então partilhar a minha tela onde tenho o quiz. Pronto, penso que conseguem neste momento ver a minha tela. Vamos então começar. Bom, Primeira pergunta. Primeira Catarina, sim. Sim, eu, eu posso, posso então abrir. Ah, peço desculpa, peço desculpa, Catarina, não disse, não disse aqui uma questão importante. Aliás, já vão, já vão ter um bónus nesta, nesta pergunta que vão vê-la antes. Ora, portanto, vamos, vamos então iniciar o quiz. O quiz serão 20 perguntas e uh, temos então os, os prémios. E como é que podem participar no quiz? Portanto, deixam a vossa resposta no chat do YouTube e têm que colocar um, ah, o número da pergunta e depois a opção correta. Portanto, só vamos considerar as perguntas que tenham uh, o número da pergunta. Né? Portanto, agora, pergunta 1, vamos supor que, que a resposta certa era a D, tinham que pôr 1D. Então, só assim vamos considerar as vossas uh, respostas. E vamos dar cerca de 15 segundos para responderem a cada questão. Portanto, 20 questões. No final, daremos então soluções de todas as perguntas. Agora sim, Catarina. E aqui já há um bónus para quem nos começou a seguir desde o início, que a Catarina fez aqui uma, uma introdução que se calhar ajuda. Mas, pergunta número 1. Um, qual a astrónoma que liderou o processo de criação do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto? A. Susana Barros, B. Teresa Lago, C. Catarina Lobo, D. Vera Rubin. Já posso seguir a segunda? Uhum. O que se encontra no centro da nossa galáxia? A Via Láctea. Uma supernova? Um buraco negro supermassivo? Um enxame de estrelas? Um quasar? Tivemos aqui um prémio Nobel associado há pouco tempo relacionado aqui com estes temas. que astrofísica ganhou o Prémio Nobel da Física em 2020 pela sua investigação em buracos negros. A. Andrea M. Gantz. B. Marie Curie. C. Nancy Roman. Ou D. Deborah Fisher. falar em prémio Nobel, não é? Exato, exato, cá está ele. Qual será, qual será? Estamos a ter muitas respostas. Toda a gente quer o prémio, não é? É verdade, é um super prémio. <laughs> Pergunta número 4. Que elemento químico, o mais abundante nas estrelas, se escreve com as letras que se seguem? Irine Godel. Nunca ouvi falar deste. Uma coisa estranha. Também não, ultrapassam. É daqueles elementos esquisitos que ninguém conhece. ainda dizem que é o mais abundante. Exato, como é que nunca, nunca ninguém ouviu? Ouvimos falar Pergunta número 5. Quem descobriu que o Sol era essencialmente composto por hidrogênio? A. Beatrice Tinsley. B. Cecilia Penga-Poskin. C. Marie Curie. D. Edwin Hubble. Quase a certeza que já havia aquele elemento em algum lado. É verdade, é verdade. Se calhar ajudava a bocado a pergunta anterior, não sei. Hum? O Sol, estrelas. Não sei. É capaz, é capaz. Pergunta 6. Em 1933, Fritz Zwicky sugeriu que havia algo invisível que permitia que galáxias num dado chame se mantivessem unidas, apesar do seu movimento. Como ele chamou, Nuvens de gás, matéria escura, em estelares ou supernovas? Coisas invisíveis. O universo é um sítio estranho. Está-se a ajudar, estás a ajudar. <laughs> Pergunta 7. Que astrónoma descobriu que a maior parte das galáxias são formadas por matéria escura enquanto estudava a sua velocidade de rotação? Então a. Carolina Herschel. B. Margarida Cunha. C. Vera Rubin. D. Teresa Lago. ciência astrónoma descobriu que a maior parte das galáxias são formadas por matéria escura enquanto estudava a sua velocidade de refração. A. Carolina Herschel. B. Margarida Cunha. C. Vera Rubin. D. Teresa Lago. Ora, pergunta 8. Pergunta número 8. O que é um pulsar? Hipótese A. Estrela de neutrões em rápida rotação. Hipótese B. Núcleo galáctico ativo. Hipótese C. Anã vermelha prestes a colapsar. Hipótese D, cometa cintilante. Sara, eu acho que isso é o nome de um álbum, um álbum e de uma banda qualquer, não é? Essa, essa opção não está aqui nas, nas opções do quiz. pergunta 9. Pergunta 9. Que astrónoma descobriu durante o seu doutoramento o primeiro sinal de um pulsar? A. Henrietta Leavitt. B. Maria Kirsch. C. Dorothy Vaughan. Ou D. Jocelyn Bell. Cá estão outra vez os pulsares. Se calhar tínhamos uma astrofísica que também era música aqui é esta história do pulsar. Pergunta 10. Quem mostrou que, quando duas galáxias interagem num processo de fusão, podem aumentar o seu brilho devido à intensa formação estelar? Beatriz Tinsley, Albert Einstein, Johannes Kepler, Toshiko Yuasa. Aqui há é dois homens. <laughs> Será que é um homem no dia dois? Será? Será? Será? Hum. O três, não sei, Toshiko é o nome de homem ou mulher? É uma mulher. Pergunta 11. Quem foi responsável pela, é. pela, equipa de software que colocou a humanidade na Lua? Será que é um a. Ah, homem no Edith ah, Será? Sally Ride, C. Alice Bowman, D. Margaret Hamilton. Ora, pergunta 12. Pergunta número 12. A Estação Espacial Internacional, ISS, e outras naves têm de ser protegidas contra pequenas partículas de lixo espacial. A responsável pela criação do escudo de proteção usado na ISS é Hipótese A, Jane Lee Cruz. Hipótese B, Marie Curie. Hipótese C, Jocelyn Bell. Hipótese D, May Jamison. tempos ali espacial, já não basta o que temos aqui na Terra, também temos no espaço. E tinha de ser uma mulher a resolver esta solução. É verdade, tem que ser uma mulher a limpar assunto, a casa. não é? Se uma mulher não limpar a casa, <laughs> não dá. Ora, pergunta 13. Pergunta número 13. O que são as cefeidas? A. Estrelas cujo brilho varia periodicamente. B. Estrelas mais brilhantes da constelação de Cefeu. C. Galáxias da constelação de Cefeu. Ou D. Galáxias cujo brilho varia periodicamente. Está para mim Cefeidas Cefeu. Ou é B ou é C. mal dar dicas. Também podem ser dicas que confundem. Pois. Pergunta 14. Quem foram Dorothy Vaughan, Catherine Johnson e Mary Jackson, cuja história e contada no filme Elementos Secretos. São astronautas da NASA, cientistas da ESA, escritores de ficção científica ou matemáticas da NASA. A astronomia no feminino já chegou a Hollywood. Filme conhecido como Hidden Eu não conheço o filme, por acaso. Não, é, tens é de ver. Bom, é, bom. é, é muito bom. fala, fala de duas, duas questões, a questão de serem mulheres e a questão também de serem mulheres negras, neste caso, que também era uma, uma altura complicada nos Estados Unidos. Recomendamos o filme. Pergunta 15. Quem foi a primeira mulher no espaço? A. Vera Rubin. B. Margaret Hamilton. C. Valentina Tereshkova. D. Mae Jemison com fotografias a ajudar é mais fácil. Está desatualizada a fotografia. Deve ter sido na altura em que foi ao espaço, já foi há algum tempo. As pessoas têm tendência a utilizar fotos mais antigas, não é? E favorecemos, temos uma foto mais recente. Ora, pergunta 16. Pergunta 16. Yaki Mukai, a primeira astronauta japonesa no espaço, é também hipótese A, piloto de caças, hipótese B, médica, hipótese C, bióloga, hipótese D, engenheira. É verdade, muitas vezes os astronautas são também, têm outras, outras é, profissões que são úteis. Muito úteis. Muitos são pilotos. É importante, né? tem que pilotar as naves espaciais costuma ser uma boa opção. Acho que estes todos são uh, essenciais. São todos importantes. <laughs> um engenheiro também dá jeito. Corre mal, tem que haver alguém para resolver, resolver o problema. Pergunta 17. Qual o principal alvo da missão da NASA New Horizons? Pronto, e agora temos quatro fotografias, a B, C e a D. Lindíssimas fotografias. Muito bonitas, sim. De corpos do sistema solar. Eu gosto principalmente da azul, mas pronto. Eu gosto da, da A, da hipótese A, que é assim, é mais quentinha e agora está frio. Se bem que se fosse a hipótese B ali do lado B também é capaz de ser um bocadinho quente. É capaz de estar um bocado quente. Não tanto, não tanto, mas... Tens é que ir sempre caminhando, não é? Para manter se sempre no lado. Você tem um coração. Oh. Também, também. Você é amorosa também com Giro. o coração. Também. Ou o cão do Mickey Mouse. Era a pergunta 18? estamos na reta final. Acho que não é? é está a apertar o coração. <laughs> Carolina Herschel, Maria Mitchell e Maria Kirsch são conhecidas pela descoberta de vários ou várias hipóteses A, cometas, B, nebulosas, C, luas, D, asteroides. Qual será? Era numa altura em que ainda se fazia astronomia a espreitar mesmo pelos telescópios, não se podiam assim é. dados. Era mesmo a espreitar todas as noites, noites inteiras, a ver o que é que mudava no céu. Noite após noite. Estou aqui a dar assim uma dica. Noite após noite, o que é que mudava no céu? Pergunta 19. O que eram os computadores de Harvard? A. Primeira geração de computadores da IBM. B. Mulheres contratadas para processar dados astronómicos. C. Conjunto de supercomputadores. D. Alunos muito inteligentes da Universidade de Harvard. Se calhar o Bill Gates já andava aqui metido nesta história, não? os computadores de Harvard, os computadores... cá para mim são pá, uns supercomputadores ou uma coisa assim de Harvard, também só podia ser coisa boa, não é? Deve ser. Ora, e vamos entrar então na nossa reta finalíssima, na nossa última pergunta, pergunta última. 20. Pergunta número 20. Qual o nome do da, piloto que realizou pela primeira vez uma rotação de 360 graus de uma nave Space Shuttle? Hipótese A, Aileen Collins. Hipótese B, Buzz Aldrin. Hipótese C, Sally Ride. Hipótese D, Michael Collins. Ah, não, aqui os homens no meio. Temos aqui dois famosos, não é? Mas são todos, são todos famosos. Mas hoje, hoje não sei. Então, será que alguém ganhou o nosso prémio? Ou vamos ficar nós? Não sei, tivemos, tivemos aqui. Vamos ficar nós com a. Vamos ficar nós com a sessão do planetário. Acho que sim. Fazemos nós uma sessão privada do planetário. Não me parece mal. Nunca vi, temos tantas sessões, eu nunca vi nenhuma. <laughs> Mas fazê-las, não é? <laughs> é verdade. Muito bem, agora é que vamos descobrir aqui as soluções todas e ver quem é que ganhou afinal o nosso prémio. Eu acho, eu acho que sim, está na hora de, de dizermos então as, as, respostas ao nosso quiz e também contar um bocadito, um bocadito de história sobre, sobre cada uma das respostas. Muito obrigada a todos pela participação e pelas vossas respostas. Portanto, a partir de agora vamos começar a, a dar as soluções, portanto não vamos considerar mais respostas a partir deste momento. Ok, vamos começar então com a primeira pergunta. Qual a astrónoma que liderou o processo de criação do Centro de Astrofísica da Universidade do Porto? Pois na minha introdução, no início, já tinha dado a resposta. Temos como resposta certa B, Teresa Lago. O CAUP, o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, foi criado em 1989 e atualmente o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço reúne tanto o, o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, como o, também o antigo uh, Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa. Portanto, reuniu estas duas grandes unidades de investigação em astrofísica em Portugal. Passando então para a segunda pergunta. Então, a segunda pergunta era o que, é que está então no centro da nossa galáxia, na Via Láctea e claramente é um buraco negro supermassivo, ou não tão claramente, não é? Nós achamos que é um buraco negro supermassivo, porque é isso que define também um buraco negro, é que nós não os conseguimos observar uh, diretamente, sabemos isso através de interações com outros objetos, uh, mas uh, sabemos uh, que a zona do centro da nossa galáxia se chama Sagitários A, que está entre a zona perto das fronteiras das constelações de Sagitário e de Escorpião, e eh, acreditamos então que no centro mesmo estará um, um buraco negro supermassivo, eh, como aqueles que estão normalmente no centro das galáxias uh, espirais e elípticas. Ora, passando então para a pergunta 3, que astrofísica ganhou o Prémio Nobel da Física em 2020 pela sua investigação em buracos negros? E a resposta certa é a resposta A, Andrea Nia Vies é uma astrónoma americana, trabalha no Departamento de Física e Astronomia da Universidade da Califórnia e uh, a sua investigação eh, centra-se no, no, centro da nossa galáxia. E uh, foi aí descoberto um, um, um, objeto compacto supermassivo, que hoje uh, se sabe que é um buraco negro supermassivo, e por esta descoberta foi atribuído, juntamente uh, com uh, Reinhard Genzel, foi atribuído o Prémio Nobel da Física em 2020, que foi também partilhado com Roger Penrose na altura, mas portanto, na área da cosmologia, não pela mesma descoberta associada aos buracos negros. Muito bem, então temos aqui o Irian Goddedio, uh, é? eh, ou lá o que é que isto seja, que é obviamente o hidrogênio, o elemento uh, químico mais abundante no nosso uh, universo também, uh, mas uh, em particular nas estrelas e responsável por esta por esta descoberta. isto já vem... peço desculpa, estou perdi-me aqui. Ok. já vem de há muito tempo também e vem desde o estudo da luz, feito por Isaac Newton no início, né? pelo espectro, e depois, eventualmente, uh, Fraunhofer uh, descobriu que a luz uh, se dispersava o suficiente por fendas e criou um espectrógrafo e depois descobriram eventualmente o espectro do hidrogênio e descobriram que ele é exatamente o elemento mais abundante no nosso universo e também nas estrelas, principalmente no nosso Sol. Ele é maioritariamente constituído por hidrogênio e hélio, que é o que sofre a fusão interior, é? o hidrogênio funde-se em hélio é o que produz eh, a sua energia. Olha, passando para a pergunta 5, quem descobriu que o Sol era essencialmente composto por hidrogênio? Resposta certa é a resposta B, Cecília Payne Gapostino. E, uh, portanto, ela fez esta descoberta, ela era uma astrónoma e astrofísica hum, anglo-americana, e foi a primeira pessoa a, a mostrar que o Sol a, ah, era composto por hidrogênio em 1925. E na altura foi uma descoberta muito controversa, na, na verdade ela quando apresentou e a defender o seu doutoramento foi aconselhada a não, a não apresentar estas conclusões, porque na altura pensava-se que o Sol deveria ser, ter a mesma composição do que a Terra, portanto definitivamente não seria essencialmente composto por hidrogênio. Portanto foi uma descoberta bastante... Uh, controversa na altura, mas que mais tarde se veio a provar que de facto eh, era, era assim. Muito bem, a seguir temos eh, a descoberta de Fritz Fritzwiki em 1933, que uh, aquele material estranho que mantinha então as galáxias dos enxames uh, coesas era um, ehm, a matéria escura, foi o que ele chamou na altura matéria escura, porque não conseguia terminar nem ver qual era então essa, uh, esse material estranho que mantinha as galáxias uh, num enxame. Basicamente o que ele descobriu foi que estudou um, um enxame de, de, galáxias, chamado enxame de Coma, e uh, ele descobriu que as galáxias tinham um movimento demasiado rápido, demasiado com uma velocidade excessiva para a quantidade de material ou de matéria visível que existia nesse mesmo enxame. Eh, só que nessa altura ele chamou de matéria escura, era como se, explicou como se fosse uma espécie de uma cola entre as galáxias, mas uh, o seu trabalho não mostrou muita atenção nessa altura. o que veio a ser confirmado quase 30 anos depois, exatamente como sendo a matéria escura, foi feito por Vera Rubin, que contribuiu para essa demonstração científica através do estudo da velocidade das estrelas numa mesma galáxia. Ela descobriu que as estrelas mais longe do centro eh, se moviam a velocidades praticamente iguais às estrelas que estavam mais próximas eh, do, do centro, é? do extremo e do centro da, das galáxias. Tinham a mesma velocidade de rotação, o que era um, ehm, contrário ao que nós vemos, por exemplo, aqui no Sistema Solar. É? Nós sabemos que os planetas que estão uh, mais longe do Sol se movem a uma velocidade menor eh, em torno da nossa estrela. Ora, passando então para a pergunta 7, que a astrónoma descobriu que a maior parte das galáxias são formadas por matéria escura enquanto estudava a sua velocidade de rotação, a Elsa acabou de dar a resposta, portanto foi resposta C, Vera Rubin. Uh, Vera Rubin descobriu, uh, portanto, fez um trabalho pioneiro sobre, sobre uh, o movimento, a rotação das galáxias, e descobriu que existia uma discrepância entre o seu movimento angular, sua velocidade de rotação, e uh, o que seria esperado e o que na verdade se observava. Portanto, era necessário que houvesse esta, esta tal espécie de, de, cola que manteria as galáxias uh, coesas com a sua forma uh, e, e, portanto, foi então também uma das primeiras evidências mais claras da existência então desta matéria extra desconhecida, esta matéria escura. Muito bem, pois vêm então os pulsares, não é? Os tais pulsares, eh, que são estrelas de neutrões eh, que têm uma rápida rotação. Estas estrelas surgem eh, do final da vida de uma estrela, normalmente estrelas supermassivas, estrelas muito maiores que o Sol, que elas explodem como supernovas e dão origem então a, a um núcleo colapsado é? dessas grandes estrelas super densos e que são as chamadas estrelas de neutrões. Essas estrelas têm um forte jato de partículas aceleradas e uh, está alinhado com os seus polos magnéticos. O que acontece é que, por vezes, os polos não estão alinhados com o eixo de rotação, então elas fa fazem uma espécie de um farol. Então nós vemos-las a pulsar uh, ou vemos-las a cintilar, não é? mas muito rapidamente. E uh, é isso que dá o nome a estas estrelas, as pulsar. também relacionado então com esta questão dos pulsares, eh, pergunta 9, que a astrónoma descobriu durante o seu doutoramento o primeiro sinal de um pulsar, e eh, eh, a resposta correta é Jocelyn Bell, que é também a senhora que está na fotografia do lado direito. E a Jocelyn Bell fez esta descoberta, de facto, ainda durante o seu doutoramento. Ela estava a analisar um, sinais do, do rádio, na frequência do rádio, e, um, e de facto descobriu assim um ruído esquisito, um, sempre periódico, e não sabiam o, o, que é que era, uh, e foi, foi apresentada então uh, eh, esta teoria de que poderia ser então uma estrela de neutrões em rápida rotação, e pelos vistos na altura um jornalista chamou-lhe uma pulsating star, uma estrela pulsante, e daí este nome curto do pulsar. Eh, esta descoberta eh, mereceu um prémio Nobel em 1974. Contudo, uh, Jocelyn Bell não foi reconhecida, é um dos, destes casos uh, enfim, famosos de talvez uma, uma, certa discriminação que possa ter havido. Uh, portanto, o orientador dela recebeu o Prémio Nobel juntamente com um colega e a Jocelyn Bell uh, não foi incluída neste Prémio Nobel, portanto é uma questão ainda um pouco controvérsia na, nesta, na, na ciência, portanto, na atribuição deste prémio Nobel. Muito bem, a resposta 10, uh, eh, quem é que mostrou uh, quando as galáxias interagem uma com a outra num processo de fusão, aumenta o brilho devido à intensa formação solar, foi uh, Beatrice Tindley. Ela era uma astrónoma e cosmóloga neozelandesa. As suas pesquisas foram eh, fundamentais para o conhecimento das galáxias e como é que elas evoluem. Ela foi pioneira também no estudo eh, das populações de estrelas, como é que elas envelhecem e afetam também, como é que afetam também, esse envelhecimento afeta a qualidade da observação das galáxias. E ela também, sendo cosmóloga, eh, trabalhou e colaborou na investigação sobre se o universo é aberto ou fechado. Ora, passando para a pergunta 11, quem foi responsável pela equipa de software que colocou a humanidade na Lua? Resposta D, Margaret Hamilton. Margaret Hamilton é uma, uma cientista da computação, uma engenheira de software, e uh, foi, era é responsável pela equipa uh, da, que desenhou o software da, da missão Apollo 11, que resultou na primeira uh, chegada do homem à Lua. Na verdade, ela, o software era bastante robusto quando estava uh, a ocorrer a, a alunagem do módulo Eagle. Uh, ah, receberam várias, vários sinais do computador que havia várias falhas, mas como o software era muito robusto e conseguiu uh, atribuir prioridade a certas tarefas, ah, descartou esta, estas falhas porque assumiu-as como não importantes e isso permitiu que a missão não fosse abortada e que de facto eles conseguissem aterrar na Lua. De outra forma, não, não teria sido possível um, foi muito importante também porque um, eh, ela, uh, pela primeira vez, também uh, estabeleceu algumas, uh, alguns princípios importantes na computação que hoje são o fundamento do design de software crítico, nomeadamente esta priorização de, de tarefas num, num algoritmo. Muito bem, aqui temos então a nossa pergunta sobre o lixo espacial. Uh, foi uh, Jean Lee Cruz que teve a brilhante ideia de se lembrar de algumas coisas que às vezes as outras pessoas não se lembram muito bem, que é que efetivamente há muito lixo espacial e que prejudica bastante as nossas naves. Uh, o sistema que ela criou é usado em muitas outras naves, não só na ISS, uh, eh, mas foi pioneira nessa parte, chama-se escudo flexível de proteção multi-choque, uma espécie de um tecido, mas bastante leve e muito, muito forte, uh, e que eh, ela criou até o laboratório de hipervelocidade, ela é uma engenheira aeroespacial da NASA, criou este laboratório para testar então e para uh, criar estes sistemas de proteção das naves espaciais contra uh, o lixo espacial e contra os meteoroides. Ora, pergunta 13, o que é uma cefeida a resposta certa é a A, estrelas cujo brilho varia periodicamente. Uh, aqui o Cefei da Cefeu não é, uma, não é uma associação casual, na verdade elas foram pela primeira vez descobertas na constelação de Cefeu, mas não estão necessariamente uh, na constelação de Cefeu. E uh, ah, tem, tem uma característica uh, interessante, estas talvez se possa dizer que são então estrelas pulsantes, portanto elas expandem-se e contraem-se, isso faz com que o seu brilho varie e uh, daí serem as estrelas variáveis. E esta, existe uma relação muito precisa entre o brilho, uh, este brilho médio de, aparente das estrelas, e uh, o período de, de, variação desse mesmo brilho. Isto foi descoberto por, por uma mulher, Henrietta Leavitt, e este seu trabalho contribuiu para que estas estrelas cefeiras possam, hoje em dia, depois com, com o trabalho de, de outros cientistas, um, podemos então usar estas estrelas como espécie de velas padrão e podemos usá-las para um, saber medir as distâncias no universo. Portanto, foi um, um passo muito importante para conseguirmos saber melhor um, as distâncias no universo de sua idade. Muito bem, então agora temos uh, estas uh, três grandes mulheres, uh, eh, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson, que foram as matemáticas afro-americanas que trabalhavam para a NASA. Eles trabalhavam para, lá, para a NASA em plena Guerra Fria, portanto era um período de profunda cisão racial. Era eh, bastante complicado e este filme é muito interessante porque toca então na, no facto da discriminação, não só racial, mas também pelo facto eh, de serem mulheres. Elas trabalhavam como computadores, calculavam coisas como as trajetórias de voo, as janelas de lançamento para as missões, desenhavam as cartas de navegação, mas que nunca foram uh, até há pouco tempo não foi atribuído o devido mérito a estas grandes mulheres. Ora, passando para a pergunta 15, quem foi a primeira mulher no espaço? A resposta correta é a resposta C, Valentina Tereshkova, era uma, hum, uma astronauta soviética Uh, e um, foi ela a primeira cosmonauta e a primeira mulher a ter ido ao espaço em 1963, em plena, uh, em plena guerra entre Estados Unidos e, e, União, e União, União, Soviética, portanto, esta corrida ao espaço, uh, e fez esta, esta, esta viagem à volta da Terra na nave Vostok 6. Um, a Valentina Tereskova tinha uma origem muito humilde, um, não teve que abandonar os estudos para, para apoiar a família, mas inscreveu-se num clube paraquedistas e, e, e foi uma, uma característica muito importante para ter sido selecionada como cosmonauta. Foi selecionada juntamente com outras uh, quatro mulheres, mas acabou por ser ela escolhida. E apesar de não ter uh, formação académica, tinha de facto esta experiência como paraquedista e como a, a nave Vostok 6 operava de forma autónoma, eh, esta foi a característica escolhida e a Valentina acabou por ser a primeira mulher a fazer uma viagem eh, ao espaço. E é também atualmente a, a única mulher que, fez a, que foi ao espaço sozinha, portanto fez uma viagem eh, solo. Muito bem, também uh, já falamos aqui uh, desta senhora, Shiaki Mukai, uh, foi a primeira astronauta japonesa no espaço, que era também médica. muitas quase todos os astronautas <laughs> que existem têm outra profissão, eh, para além de serem astronautas. Né? Eles começam por ser engenheiros, ou médicos, ou pilotos, a maior parte deles. Uh, e esta senhora um, ehm, era médica, uh, ela é astronauta da JAXA, e foi a primeira mulher japonesa no espaço, uh, o primeiro cidadão japonês a realizar dois voos espaciais, e a primeira mulher asiática também no espaço. Portanto, não foi só um uh, accomplishment, não é? Eh, ela teve várias coisas na sua vida muito interessantes. Ela passou num total de 23 dias no espaço eh, e é também professora assistente no Departamento de Cirurgia Cardiovascular da Universidade de Keio, a mais antiga do Japão. Passando para a pergunta 17, qual o principal alvo da missão da NASA New Horizons a resposta correta é sim. C. Portanto, o, alvo principal da missão Horizons, New Horizons, é Plutão, uh, que é conhecido por este famoso coração, que é um glaciar. E uh, esta, esta é uma missão da, da NASA, uma sonda da NASA, foi lançada em 2006, com o objetivo principal de estudar o, o sistema de Plutão, portanto, Plutão e as suas luas, e uh, depois uh, prosseguir para a cintura de Cowper e aí estudar outros objetos da cintura de Cowper. E é a quinta uh, sonda espacial, nave espacial, a atingir a velocidade suficiente para abandonar o sistema solar. Portanto, se não tiver nenhum percalço pelo caminho, é isso que vai acontecer, ela vai, vai se afastar, afastar até sair do sistema solar. Uh, um, portanto, a gestora de operações desta missão é também uma mulher, Alice Bowman, e é a primeira mulher a ocupar esta posição no Applied Physics Laboratory. Muito bem, depois temos aqui três grandes mulheres também, eh, três astrónomas de alturas diferentes. Eh, Maria Kirch eh, era mais, foi uma astrónoma alemã, viveu entre 1670 e 1720 e não teve relação temporal, temporal com Carolina uh, Lucrécia Herschel, que foi de 1750 até 1848, enquanto que Maria Quiros foi a primeira astrónoma, ou a primeira mulher a descobrir um cometa, tá uh, depois uh, Caroline eh, Herschel já era germano-britânica, era irmã de William Herschel, conhecido por descobrir o planeta Urano. Ela também foi uma importante astrónoma e teve uma descoberta de, bastante interessante que é um cometa que tem o nome dela, eh, o 35P Herschel Rigolet. E uh, depois temos também Maria Mitchell, que nasceu ainda quando Caroline Herschel era viva, portanto em 1818, e faleceu em 1889, e foi a astrónoma, foi uma astrónoma norte-americana e que teve o reconhecimento internacional com a sua descoberta através de um telescópio uh, do cometa da senhorita Mitchell. Ela foi a primeira astrónoma profissional uh, dos Estados Unidos. Ora, pergunta 19, o que eram os computadores de Harvard? Na verdade, aqui é para enganar. <laughs> Eram um grupo de mulheres que foram contratadas para processar dados astronómicos. Nesta altura não se usavam os computadores. Portanto, eram de facto pessoas que tinham que analisar uh, imagens, fotografias, e, uh, e tirar conclusões e, e compará-las. E, uh, portanto, houve, houve um, um, grupo de mulheres, entre elas temos nomes famosos que fizeram importantes contribuições para a astronomia, nomeadamente Wilhelmina Fleming, Annie Jump Cannon, uh, Henrietta Leavitt, que já falámos há pouco, e Antonia Mori. E contribuíram para várias, vários estudos importantes, nomeadamente foram criados vários catálogos de estrelas, portanto, classificadas de acordo com o seu espectro, e são catálogos que serviram de base para o, os catálogos que se utilizam ainda nos, nos dias uh, atuais. Muito bem, e temos então a última pergunta, que acaba com uma pirueta, é? uma rotação de 360 graus de um Space Shuttle. Uh, foi uh, realizado pela primeira vez por uma mulher chamada Aileen Collins, ela uh, é uma ex-astronauta e coronel da Força Aérea dos Estados Unidos. Uh, ela foi veterana em quatro, ela é veterana de quatro missões espaciais e foi a primeira mulher a ser piloto e comandante de, uma, de um Space Shuttle. Uh, em 2005, foi quando ela fez este feito de fazer uma rotação 360, ela tinha acabado de reabastecer as equipas da Estação Espacial Internacional e uh, fez então esse 360 sobre si, o Space Shuttle sobre si mesmo, eh, para que as pessoas a bordo da ISS eh, pudessem fotografar a parte inferior da Discovery e certificando-se que não havia nenhum dano que seria eh, problemático a quando da reentrada na atmosfera da Terra. E chegamos assim ao fim do nosso quiz e das nossas uh, soluções. Muito obrigada a todos pela vossa participação penso que já temos uma vencedora, o que calha bem neste dia, não é? Temos também uma vencedora a ganhar o nosso quiz. Portanto, os nossos parabéns à Gabriela Ferreira, que vai então ter direito a um dos nossos prémios. Gabriela, pedimos que nos contactes via e-mail, envia um e-mail, por favor, para comunicação, ou comunicação.ciência, mas sem os acentos, arroba iastro.pt para combinarmos então qual a melhor maneira de, fazermos chegar então o prémio do, do quiz de hoje. Estamos assim a chegar ao final da nossa sessão, mas eu gostaria uh, de, de, terminar com uma, com uma mensagem uh, final de cada uma das investigadoras. Uh, portanto, o que é que diriam a um ou a uma jovem que queira seguir a astrofísica? Que conselho é que dariam? Que mensagem deixariam? Uh, Catarina, podemos começar por ti. Uh, sim, para começar, parabéns à Gabriela pelo, pela, por vencer aqui o concurso. Um, ehm, o que é que eu diria? Diria que acho, acho que foi engraçado aqui o quiz que mostrou que ao longo da história houve de facto muitas mulheres que conseguiram uh, fazer feitos extraordinários e descobertas importantes eh, e que não foi, não foi o facto de serem mulheres que as travou, eh, se calhar às vezes antes pelo contrário. Ehm, hoje em dia eu acho que há muito menos obstáculos, há outros que, que isso daria, daria às a outra conversa e que se calhar são mais transversais à ciência, não ao facto de sermos mulheres na ciência. Um, ehm, e, portanto, dizia que, eh, de facto, que se há, se há gosto, se há entusiasmo ehm, pela ciência, e em particular pela astrofísica, que avancem e que, e que procurem perseguir os seus objetivos, nem que depois pelo caminho divirjam. Uh, o importante é tentar e ver se é isso que querem e, e, boa sorte. É um processo às vezes complicado, às vezes custa um bocadinho, mas vale muito, muito, muito a pena. Obrigada. Gabriela? Hum, sim, eu que queria dizer é em geral para toda a gente, não seja mulheres ou homens que querem fazer esse tipo de, de trabalho, que é um trabalho, tem só coisas boas, coisas más, que é ter consciência que é um trabalho difícil, <laughs> desafiante, eh, mas também dá muitas satisfações, hum, acho que ao final de alguma maneira compensa, então não desistam tem motivação, tem que trabalhar muito, <laughs> passar muitas horas, muita motivação e paixão, mas não desistam. Obrigada, Lara. Tivemos aqui gente interessada na cosmologia. O que é que tu lhes dirias? Ah, diria que se têm de facto curiosidade e é que se é isso que querem fazer, acho que com muito trabalho devem tentar e não desistir. Mas acho que não há muito para acrescentar para além do que as minhas <laughs> colegas já disseram, que vale a pena tentar e fazer esforço apesar das dificuldades. Acho que sou eu, não é? Sim, força. É assim, para além daquilo que já foi dito, com que eu concordo completamente, eu diria que isto é uma, uma, uma época ótima para se fazer eh, ciência, investigação em astronomia em particular, mas não só em astronomia, eh, não só para as mulheres, mas também para as mulheres, por tudo o que já falamos, e também porque eu acho que a astronomia tem um, uma característica muito própria, que é, é, é os desafios que nos são lançados são tão grandes e tão complexos, cada vez mais a astronomia é uma ciência que se desenvolve em parcerias internacionais e, portanto, o trabalhar em astronomia também, se vocês tentarem seguir essa, é, esse vosso interesse, se for isso que de facto quiserem, fizerem um esforço, também vos vai dar uma oportunidade de, de de trabalhar em conjunto com pessoas de todo o mundo, conhecer o mundo, conhecer diferentes culturas, ah, perceber que pelo menos aqui estamos todos, ah, pelo menos muitos, ah, a trabalhar em conjunto e a fazer um esforço conjunto e, e acho que isso é, é algo que, que, é importante na astronomia, essa, essa globalização também do empenho e portanto se vocês gostam da astronomia e, e têm vontade de trabalhar, <laughs> acho que já todas disseram isso, é importante, um, é válido para todas as áreas da ciência um, e se calhar para todas as áreas em geral. Eh, então, acho que é importante força, acho que tem uma oportunidade, se calhar, ainda maior do que nós tínhamos há 25 anos atrás. Obrigada. Teresa, gostaria de encerrar então a sessão. Acho que está com o microfone desligado. Bom, Agora sim. Eh, eu, eu, no início creio que disse, deixei uma mensagem final que, que, já diz essencialmente, eh, digamos o que eu penso. Eu acho que se as pessoas têm motivação, qualquer que seja, avancem, seja o que for. A ciência em particular tem, eh, digamos, a recompensa de poder satisfazer o seu ego, eh, quando se descobrem coisas, quando se resolvem problemas que nos, que nos perturbam, que nos, que nos uh, levam a pensar e durante, às vezes, muito tempo. É dura. Uh, além do mais, mesmo trabalhando em equipe, eu diria é um, um exercício solitário, porque grande parte do trabalho, mesmo em equipe, é desenvolvido individualmente mas as compensações, partilhadas ou não, eh, são imensas. O que quer que seja que vocês uh, pretendam fazer, gostem de fazer, avancem, não hesitem. Há sempre tempo para fazer uma coisa diferente. Muito obrigada. Pronto, e penso que damos então por encerrada a nossa sessão. Resta-me agradecer novamente uh, às nossas uh, investigadoras que participaram nesta sessão e, e, também ao Sérgio Pereira e à Tânia Cunha que estão nos, nos bastidores a garantir que tudo corre bem nesta noite. Uh, fiquem bem, boa noite e feliz Dia das Mulheres e Raparigas na Ciência. Obrigada a todos também. Até à próxima, fiquem bem.